はいでビデオあのワンピース風にねあの、えーと、3000人ありがとうございますという動画を、えー、作ろうとしたんですけどその前に、えー、少し、えー、皆さんに、えお礼を言いたいと思いますあ本当に、えー、チャンネル登録者数、えー、2000人ありがとうっていう動画を作ろうとしたんですけどちょっと間に合わなくて、えー、3000人もちょっと今超えちゃって遅くなっちゃったんですけど、え改めて、え3000人、えチャンネル登録者数 あのありがとうございます <laughs> 本当に、えー、ちょっとうんなんかこうあこんなことになるとは思わなかったのでうんあのこうみんなね、あの本当に優しいコメントとかいつも応援、えー、ありがとうございます、えー、本当にコメントを読むために、えー、元気をもらっています、ね、本当に、あの私と同じように こうつとか病気で苦しんでいる人が、あの私の動画を見て、えー、あの元気が出たと言ってくれたりねレコメンドであなたの動画をこう、まあ、たまたま見ることがあって、えー、非常に、楽しかったと言ってくれたので本当にこうみんなの応援とみんなの反応でそれでこう元気を僕がもらって、えー、それを動画にしてっていう感じだった これまで、えー、そんな感じだったので本当にみんなと同じ、えー、船に乗った仲間のような、えー、気持ちです。で、うん、 あのねそれだけじゃなくてね <laughs> あのインスタグラムとかツイッターとかでねあの私のこうイラストをねあの描いてくれたりとかもしてねうん本当に、えー、嬉しいですすごくびっくりしましたんでそういったみんなのこう優しい気持ちとかあの絵をあの日本のツイッターの方でも紹介、えー、しましてねみんな本当びっくりしてました <laughs> お前なんでロシアで有名になってんのみたいな <laughs> 本当だよねみんな なんかあの先生先生って言われてるんだけどあの先生がそんな風な感じでこうねあのなるとは思わなかったってみんなびっくりしてますでもこうあの僕がパイプになってこう日本とこうロシアでねこう優しい気持ちの交換ができてね非常に嬉しいですであのみんなもねあの体調に気をつけて元気ね健康じゃないとねあのこう何て言うのかな 動画を楽しんだりとか、えー、できないのでみんなまだまだねコロナのこともあるから体を、えー、大切に、えー、してくださいで、えーと、今から、えー、描いてくれたイラストを紹介しますじゃあ、えみなりがとうデビでしたスパシーバ